si quirites parum existima retis quid inter ius a maioribus relictum vobis? et hoc a sulla pratum servitium intereset multis mihi disrenum fuit Docendique quas ab ignurias et quotiens a ah, patribus a martae plebe seci sisit utique vindices parvisit omnis iuris sui tribunos plebis nunc hortari modo relictum est, et ire primum via qua capesundam arbitror libertatem. Neque ne praeterit, quantas opes nobilitatis, solus, impotens, in specie magistratus pellere dominatione incipiam quantoque tutius factio noxior magat quam soli innocentes sed praeter spem bonam ex vobis quae metum vicit statui certaminis ad versa pro libertate potiore esse forti viro quam omnino non certo vise quam quam omnes alii creati pro iure vestro vim cuntam et imperia sua gratia aut pe aut premiis in nos convertere melius quae habent mercede delinquere quam gratis recte facere ite quae omnes concesere iam in paucorum dominationum qui per militare nomen Aerorium exercitus regna provincias occupaver et arcum habent expoliis vestris cum interim more pecorum vos multitudo singulis habendos fruendosque praebetis exuti mult omnibus quae maiores relinquere nisi quia vobis met ipsi per suffragia ut praesides olim nunc dominos destinatis itque concessere iluc omnes at mox si vestra recuperitis ad vos plerique raris enim animus est ad ea quae placent defendenda cetri velidiorum sunt and ah, tubim habetis num a ficre quid uno animo per gentibus possit quos languidos sorcedesque deesque per nisi forte gaius carta ex factione media consul aliter quam metu jura quaidam tribunis plebis restituit. Et quam quam Lucius Sicinius primus de potestata tribunicia loqui aus. Musantibus vobis circumventus erat. Tamen, prius ili invidiam metuere, quam vos in iuriae per te sum est. Quod, ego, neque osatis satis mirari quirites. Nam, spem frustra fuise intelexistis. Sulla motuo, qui sclestum imposuerat erat, finem mali credevatis. Ortus est, longeg saevir Catullus. Tumultus intercessit, Bruto et Mamerco consulibus. Dein, Caius Curio, ad exitium usque in sontis tribuni dominatus est. Lucullus, superiore anno quantis animis irit in lucium quintium vidistis quantae de nique nunc mihi turbae concitantur quae profecto in casum agevantur si prius quam vos serviendi finem. Ili dominationis facturi errant. Praeseltin. Cum his qui willibus armis? Dicta alia, sed certatum. Utrimque de dominatione in vobis sit. Itque cetera. Ex licentia aut odio aut auritia in tempus arseir. Permansit un res modo quae utrimque quaesida est et repta in posterum. Vis tribunicia, telum a maioribus libertati paratum, quod ego vos moneo, quaesoque ut animad vertatis, new nomina rerum ad ignavium mutantes, otium prosevitio apeletis ipso frui si vera et honesta flagitium superaurit non est condicio fuisit si omnino qui esetis nunc animum advertere et nisi viceritis quoniam omni signoria gravitate tuti rest ad habe bunt quid censes igitur aliquis vestrum sabiecerit primum omnium omitendum morum honc quem agitis impegrae linguae animi ignavi non ultra contionis locum memores libertatis dinde ne vos ad vilia illa vocem quo tribunos plebei modo patricium magistratum libera ab actoribus patricii suffragia maiores vestri parvere cum vis omnes quirites in vobisit et qua iusa num pro aliis toleratis pro vobis agre aut non agre certe positis, Joem aut aliam quem deum consultorum expectatis magna illa consulum imperia et patrum decreta vos exequendo rata effectis quirites ultroque licentiam in vos auctum et adiutum properatis neque ego vos ultum injurias hortor magis uti requiem cupiatis neque discordia ut illi criminator sed earum fin volens, iur quentium res repto et si pertinacer retinebunt non arma neque secessionem tantum modo ne amplius sanguinem vestrum prebeatis censebo. Gerant, habeantque suo modo imperia, quae rant Mitridatium, sertorium, et reliquas exulum persequantur cum imaginibus suis absit periculum et labus, qui bus nulla pars fructus est. Nisi forte, repentina flista frumentaria lege, munia vestra pensantur, qua tamin quinis modis libertatem omnium aestimaver, qui profecto non amplius possunt almentis carceris namque ut illis exiguat te mors prohibetur senescunt vires sic neque absolvit curra familiari tam parva res et ignavi cuius quet tenuissimas spes frustratur quae tamen quam vis ampla quoniam serviti pretium abstentaretur cui just torpedinis errat decipi et vestrarum rerum ultro in iuriae gratiam debere cavendus dolus est namque alium neque valent in universos neque conabuntur itaque simul comparent de lenimenta et different vos ad adventum gnei pompei quem ipsum ubi per timuer sublatum in cervice suas mox dento me tu lacrant neque eos pudet vindices uti se ferunt libertatis tot viros sine uno aut remitter in iuriam non adera aut ius non posse defendere mihi quidem satis spectatum est. Pompeium, tantae gloriae adolescentum. Male principem volentibus vobis esse, quam illis dominatio nisocium. Auctoremque in primis fore tribunicii potestatis verum quiretes, antea singuli civites in pluribus non in uno cum ti praesidia avevatis neque mortalium quisquam dare autoripe talia unus polterat. itque verborum satis dictum est, neque enim ignorantia grace claudit. Verum occupavit, nescio quae vos torpedo, qua non gloria movemini, neque flegitio cuntaque presenti agnavia mutavistis abunde libertatem rati ski licet quia tergis abstinetur et hoc ire licet atque illuc munera ditium dominorum atque haec adem non sunt agrestibus sed caeduntur inter potentium inimicitias donoque dantur in provincias magistratibus ita pugnatur et vincitur paucis plebes quod acidit, accidit provictis est et in dies magis erit, si quidam maiore cura dominatium illi retinuerint, quam vos repetiveritis libertatem. Hey, do you know how hard it is to prepare a speech like this? Look at the markup that I have to do to even have a chance of getting all the gestures and the phrasing right. Anyway, if from this video you should start to think that maybe I might uniquely understand Latin's communicability, then why not give WriteLatin.org a try? This is what I've been building for eight years for people like you, whether you're a self-motivated student or a teacher. I've only ever had one person try it out, and they loved it, but obviously I need way more students or I'm going to have to jack the price way up. But right now, it's still cheap. For only $5 a chapter, and you can stop and not pay the rest of it, so it's not a lump sum. Plus the cost of whatever this is the best te textbook in Latin is, you get the equivalent of four years of high school. Who else offers the equivalent of four years of high school for a grand total of only $200? Yeah, nobody. But the point is, of course, that it's really good stuff. Yes, I'm always available for questions on Discord mm, with a little delay, but most of it is just you working at your own pace, training yourself to learn Latin by writing it, because that naturally inculcates it. Also, if you like this video, then why not take a look at my YouTube channel? I actually have a lot of unique, one-of-a-kind classicist videos like this, both cultural and grammatical. In which many of them completely undiscovered by the world, so check out the links to my playlist below. They could really help out your Latin classes. Thanks a lot, and have a good day.